არ ვიცი რა. კარგი ადამიანია ძალიან. It really helped me, you know, become become a better Peace Corps volunteer. I love these people like they're my own family. They really they just love you, and it's one of the best things ever. And it really is like a home now. I think overall it's been a great experience. It's been a fantastic experience for me. They look out for me. Um, if I ever have any problems, I know I can come to them. Um, they were very good to me. They invited me in as almost another child. My host family experience has been wonderful. Not only do I have a great host mom, host dad, host brother, host sister, I also have a host grandma, host grandpa, host cousins, host aunts, host uncles, host neighbors, we come here, we think, oh, well, I, I want to live alone. Like, especially us being a young married couple, I thought for sure we want to live alone. So there are certainly some things that, you know, we give up um, in order to have this experience here. There are so many benefits that come with living with a host family. It's kind of, I guess, like going back to living with your parents when you were in high school. As Americans, we're kind of you know, told when we turn 18, like get out of the house, like move out on your own, go to college, get a job, get an apartment it's not really something that's valued to live with your parents <laughs> mm -hmm. or you know to live with other people except your mm -hmm. partner. Um, but it's different in Georgia. If you can be patient and kind of set some rules and boundaries um, in in a very I guess diplomatic way, like you'll you should have no problems. Um, a lot of the differences I have encountered have mainly had to do with like food concerns. Food is different she uh, makes uh, really tasty meals, gambrielli. My mother in America does not let me eat cake in the morning, uh, but my host mom here does. I'm a very, very, very picky eater. The diet in America and Georgia is very different. You know, in America we have all sorts of different cuisines that we can choose from, but in the village, you know, it's this, this, or this. The situation here is great for me, like I can cook or she can feed me. Sometimes I just don't want to eat beans. Sometimes I just don't want to eat hachapuri. So we'll make something myself and I know I know, you know, a little piece of my host mom's heart kind of breaks off. ეხლა ჭამას იმას ვერ დაავადებულებ, რომ ზოგი შეიძლება სალასაჭავს, ზოგი კიდე არ შეჭამს, ეხლა ძალიან ხო არ არის ეხლა. ბაგი ქართველებშიც არის და ამერიკელებშიც არის. თვითონ რაც ამუნოს ჭამას, რაც მოიტო დაუბარდეს მე რა. <laughs> ფერის, ყველაფერი მოსწონს. ესეთი თეზი არ უყარს ბოჭაში და ნუ თეზის წინ მერე შე კატასფისოს ვაჭრებთ ახლა. steamed zucchini for the ones and like it's just so plain and then they'll make something and it's really salty or has a lot of oil and I'm like mm, that's a little not plain enough. არის ჩადავს და იუმორში გადავატარებ ხოლმე რაღაცა ისეთი როა. იმიტომ რომ მართლა ხა მართლა ასეა ჩვენც თქვენც რო იყო თქო უცხოსო და მაინც გაგეცინება ხო? არის რაღაცა ისეთი რომ ძირდად მაიწყებასე ყვა ისეთ რაღაცას რო შეიძლება გაგვეცინება ხოლმე იმიტომ რომ ჩვენ გავუსინჯავს ხოლმე სხვათა შორის მაინც ერთი როგორია გემოთი და რაღაც სამზარეულოსთან ცოტა პრობლემა გვაქვს ხორცი ისეთ სკინეს ეთროლები არ უყარდა მეკითხება სულ ერთი და იგივე რატომ ჭამთ ამდენ ცხიმს They use a lot of oil when they cook. ძალიან ახლოს არის რო ტყვიან თითქმის ბუნებასთან. გარდაცოდა კვების პრობლემებთან დაკავშირებით. დანარჩენი ძალიან ხასიათით უფრო ბევრად გახსნილები არიან, ვიდრე ჩვენ წარმოგვედგინეთ. We decided we wanted to join the Peace Corps because we really wanted to experience a different way of life and understand how totally different people live and living with a host family is the best way to do that. Magaria mm -hmm. ну, ჩემი სურვილი იყო პირველ რიგში მიმეღო ამერიკელი, იმიტომ რომ აი ბოლომდე გაეცნო ქართული ოჯახი. ენახა მე ჩემი ოჯახის გახსნილობაში დარწმუნებული ვიყავი და მინდოდა რომ ამერიკელსაც უცხო თვალსაც დაენახა. ეცნობიან კულტურას ისინი ეცნობიან ჩვენსაც და ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. ჩემთვის მაგალითად ძალიან საინტერესოა. I wanted the chance to experience something that I haven't yet in any other country besides the U.S. and kind of learn as much as I possibly could about Georgian culture and Georgian family life. I like living with the family because it helps me understand the country and culture much deeper. When I'm open, my family is open towards me. You can share what's important to you and what's important you find important about yourself with the, your families. And by doing that, I've found that they share things with me. Um, and it makes it a much better experience. I think in general, the gender roles in Georgia are difficult to, um, to deal with initially. But um, with the training we get, we kind of are aware of it. And I'm lucky to be in a family where it's not really that big of an issue. Um, Zura helps out a lot, so much more than most men in this country. But once you have that close bond, like you're able to share anything. ცხოვრება შეფუთროფაც შეიძლება არ შეცვალა მაგრამ დამოკიდებულება ერთი სხვა კულტურისადმი ურთიერთობა ერთმანეთის პატივისცემის გაზრდა რაღაცას ისე თან რაღაცა ესე მგონია რომ მაგრამ ბრიტნის ახეთ ამერიკასთან მეგობრობს სხვა ამერიკელებთან მე მაგამდე არ ხონდა ამერიკას არ მეწონა როცა გავიცანი ეს ხალხი უფრო სიტყვა წამოვიდა იქიდან მე დამაინტერესა მათი კულტურა დამაინტერესა მათი ოფაქცევა მაგრამ ძალიან გაუგნებელი ვარ მე რასაც ველოდი იმაზე მეტი აღმოჩნდა აღმოჩნდა რომ ძალიან პატრიოტიზმის განსახილება ხალხის ну ახლა რა ჩემ ძირად მიზეზი იყო რომ ჩემშვის ქონოდა უფრო მეტად კონტაქტი ახლა მე მაგას დაკიადი ვარ შეიძლება გავუმართეს ახლა იმდენ როგორც ჩემ შვილს ახლა და ეხლა რო ხედავ თელის და შემოგოს ურთიერთობას, აი ართვანებას არ მალავ იმდენად მიხარია, რომ მაინდამაც ხელი მოხდა. მე მგონი ეს უკეთესი იყო ვარიანტი ჩემო ჯახში რომ მოხდა ეხლა ხელი. So I make sure he's got his homework done before he gets on the computer uh-huh. and it's a little incentive for him to get his work done. So uh, it works out pretty well. You know we can do open uh, uh, Jenny's class. Jenny uh, got Petili in uh, Kapilad, yes. okay? Uh, right there. ოკეი ოპენ მეყოლება რა ძალიან კარგია რომ ისეთი ბეჯიტია ახლა პირადად ძალიან ძალიან ბეჯიტია მაგალითია ჩემ შვილებს უმას ვეკამათები გაიგე რომ აუნა ჩამოხვდეთ მარტო უყუროთ რომ ეს როგორ მეცადინეობს და სკოლა არის თუ ის არის არ გადადებს არაფერს გაიგე ბრიტნესკან ვისწავლე ძალიან ბევრი რაღაცა მაგალითად სანამ ბრიტნი აქ არ იყო, მანამდე თითქმის სულ სახში ვიჯექი, მხოლოდ ბრიტნზე დავდიოდი და გაკვეთილებს გავავდი. ეხლა კი მასთან ერთად დავბივარ სავარჯიშოდ, სხვადასხვა რაღაცებს ვაკეთებ. ეხლა უფრო მეტი ვისწავლე ამერიკულად და with my very little bit of Georgian and her very little bit of Georgian. She comes to my room and asks to dance, and we have dance parties. Eddie, ორი სამი she's just a constant source of light and joy in my life საერთოდ არის გძლობა რომ ჩვენ სტუმარი ვართ ჩვენი ოჯახის წევრია საერთოდ მე ვგძლობ რომ უცხო ადამიანია ჩვენთან თითქოს ჩვენ ოჯახში დაიბადა გაიზარდა ისე შევეხოთ და ვცხოვრობთ ძალიან კარგი ჩვენ მოხალისები არის იგივე ოჯახის წევრები, როგორც ჩემი შვილები, მაგალითად, როგორც ერთ-ერთი ჩვენი ოჯახის წევრი და როლი როგორც ასეთი განაწილებული გვაქვს მაგალითად როგორც საკუთარ შვილიშვილს ისე ვეპყრობი. აი როგორც შვილი, აი ასეთ როლს გესრულობს ოჯახში. რომ მაინც ნუ რაღაცა სხვა რეჟიმზე გადავთვალე, მაგრამ არ დამჭირდა, იმიტომ რომ ჯანა ჩემ ოჯახში შემოვიდა როგორც ჩვეულებრივი ჩემი შვილი ჩამოდის და მისთვის თქვათ მე ვარ დედა, იგი არის мама. მო შემოდივა ოჯახში ხო? ვიძახი ლევალი ელენე კლერ სად არის? აი ისე ვკითხო. გათავისებული ყავს უკვე ჩვენ ჩვენ შევეგუებ და ესე ვიყვარს უკვე აი ოჯახის წევრია ჩემს. გოგო არ ყავს შვილი, არ დაგყოლია ჩვენ და ამიტომ გოგო ჩვენ ოჯახში გამხიარებელი იყო ჩვენ ოჯახში და რაღაც გურჩერდა და რა მაგრის ოცნება იყო რომ გოგო ყოლოდა შვილი მაგრამ გოგო შვილი არ ყავს და ჩვენი გოგო არის კეთილი ამიტომ გაგავ ჩვენი ოჯახი გამხიარებელი ხო რა დაზე კეთილი შემოხტო ჩვენ ოჯახში დიდი მადლობა ამისთვის შვიდობის კორპუსსაც რა თქმა უნდა One of my biggest fears about going to the Peace Corps at all was living with the host family. I had the option of living in an apartment by myself. And at first, like, it is really scary because you just don't know the people. But mm-hmm. I think it's the best of both worlds when I'm not alone all the time. That wouldn't be fun at all. We say every night, you know, carga you know, get it swelle, you know, sleep well, my dear. And, um, you know, that's, that's our little thing. And, um, you know, but um, you know, the day that I leave Georgia, and I won't hear that when I go to bed, <laughs> will be will be really hard for me. So please take a volunteer. <laughs> It'll be one of the best experiences of your life too.